Alors là, on attaque la partie sur le matériel. Une grosse partie. Malheureusement, il faut beaucoup de matériel pour euh, partir dans, ce genre d'endroit. Hein. Quand on est dans un milieu froid et euh, avec une grande autonomie, bah, il faut beaucoup de matériel. Donc d'abord, bah, je vais présenter la Poulka. vu que j'ai raté la vidéo, je vous en refais une chez moi. Donc ça, c'est la Capulca 135. J'ai acheté celle-là tout simplement parce que je l'ai déjà essayé euh, dans les Pyrénées que ça me convenait très bien. On va la voir d'un peu plus près toute la toile est en cordura, donc c'est vraiment très résistant à l'abrasion. Tout est scellé sur les côtés, tout est rifté. Donc il n'y a vraiment pas de possibilité pour la neige de pénétrer à l'intérieur. Vous avez tout un système de serrage là, que ce soit en lanière ou en élastique, pour pouvoir bien comprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur pour pas trop que ça bouge. Une grande fermeture, vous avez accès à la totalité de ce qu'il y a à l'intérieur. Derrière, ah, vous avez vraiment une forme très arrondie, euh, vraiment proche du traîneau, des anciens traîneaux en bois. Tout est en résine, résine euh, donc euh, très résistant et ça peut facilement se réparer. À l'intérieur, vous pouvez voir, ah, tout est en résine, les patins sont riftés, c'est vraiment 100% hermétique. Vous avez les attaches à l'avant pour aller fixer le brancard. Et vous avez soit une ceinture, soit un harnais. Ça, c'est vous qui voyez pour tracter la Polka. Alors, 350 litres. Moi, je trouve ça parfait pour euh, deux semaines d'autonomie. Si vous y allez que pour faire de la traversée en mode euh, sport, euh, sans prendre de matériel électronique. Vous mettez deux semaines de nourriture euh, sans problème. Par contre, si vous avez comme moi euh, appareil photo, caméra, drone, différents objectifs, moi j'ai réussi à mettre que 10 jours. Alors pour le harnais, enfin, moi j'ai pris un harnais, mais vous pouvez prendre que la ceinture. Moi je trouve que d'avoir en plus le harnais, ça permet de un peu mieux répartir quand même la charge et de tirer pas que sur les hanches, mais euh, de répartir un peu sur les épaules. Donc voilà, moi j'ai choisi. Après, c'est un choix personnel, comme à chaque fois. Donc voilà, on s'enfile euh, tout simplement n'importe quel harnais. Bien sûr, il faut parfaitement l'ajuster, parce que vous allez l'avoir toute la journée. Hop, je serre ici. Clac, clac, et voilà. Alors une fois le harnais mis, hop, je vais reculer un peu la poulka pour faire l'exemple. Non, même un peu plus. Je vais pouvoir fixer le brancard entre le harnais et la poulka. Vous avez le choix entre brancard semi-rigide ou flexible. Alors, honnêtement, le flexible, euh, en fait, ça va être juste relié par des câbles. Si vous faites euh, un peu de colline, un peu de... S'il y a un peu de dénivelé sur votre euh, itinéraire, c'est pas la peine. quoi. Il va vous dépasser dans les descentes, euh, il va tout le temps partir sur les côtés. Hein, si vous prenez ce genre de modèle, c'est vraiment si vous voulez faire de, grande traversée bien plate sibérienne ou, sur les grands plateaux en Scandinavie ou même le Groenland. Mais pour nos montagnes, c'est pas la peine. Il vaut mieux prendre un brancard semi-rigide pour ça, on va relier aux deux petits anneaux là de la poulka le bancard. Vous n'avez plus qu'à prendre les deux petits mousquetons là et aller fixer sur le harnais. Donc soit l'anneau là en métal, soit dans les anneaux en tissu. Moi personnellement, je préfère le prendre dans la première dans le premier anneau. Je trouve qu'il y a moins de débattement et du coup qu'il y a moins d'à-coups pendant qu'on tire que sur l'anneau. Après, euh, vous essayez. Hein. De toute façon, il faut faire des tests. Et voilà, donc là, je peux me retourner un petit peu. C'est sûr, je peux pas faire un demi-tour complet. Il faudra avoir un système flexible pour ça, mais, euh, mais qui n'est pas adapté à nos montagnes. Donc il y a juste après euh, à se diriger. On n'a pas besoin de toucher le, brancard, il y a juste à se diriger, ça vous suit tout seul. Donc ça, c'était pour la poulka. Maintenant, on va voir pour le couchage. Parce que le but, c'est pas d'aller euh, dormir dans les refuges tous les soirs, c'est d'être en autonomie totale. Premièrement, le choix de la tente. Alors moi, j'ai préféré euh, prendre un tipi. Alors ça, vous allez voir, il y a, il y a tellement de modèles différents de, de tant de quatre saisons, les modèles Igloo, Tunnel, Tipeee, etc. Alors pourquoi j'ai choisi le tipi Parce que c'est une forme déjà, là il est octogonal. C'est une forme qui est utilisée euh, par des, peuples autochtones depuis euh, les temps ancestraux. En Sibérie, euh, ils ont des tipis. En Amérique du Nord, ils ont des tipis. Ils vivent dans le froid, dans des régions assez plates, avec beaucoup de vent. Donc voilà, ils savent ce qu'ils font. Donc pour moi, la forme de tipi est parfaitement adaptée aux conditions que je vais rencontrer, euh, soit en Scandinavie ou dans nos montagnes. Deuxième chose, très important, ah, il y a des jupes. Ça, dans n'importe quel chose, que vous choisissiez un tipi ou une tente, euh, tunnel, euh, etc., il faut absolument qu'il y ait une jupe. Le fait qu'il y ait une jupe, on va pouvoir la recouvrir de neige comme ça, il n'y aura pas de possibilité pour le vent de pénétrer en dessous. C'est souvent parce que le vent a réussi à s'engouffrer en dessous et il va soulever les points d'accroche et, les détacher. Après, euh, tout part. Quoi. Parce que souvent, ce n'est pas le vent qui vient aplatir le tipi qui va le faire euh, s'envoler parce que les arceaux des tentes sont semi-rigides aussi, donc elles vont s'écraser avec le vent, revenir, elles sont quand même assez souples. Donc euh, normalement ça risque, c'est vraiment quand ça vient prendre par en dessous que euh, ça arrache tout. Pourquoi le tipi aussi En poulka, moi je trouve, ça, je trouve que c'est l'idéal parce qu'il n'y a pas de fond. La plupart des tentes, je crois qu'il y en a presque toutes les tentes, il y a toujours un fond. Sauf que si vous avez un fond et que vous voulez rentrer votre poulka à l'intérieur, bah vous, euh, vous allez vite abîmer le tissu alors que là vous n'allez rien abîmer, il n'y a pas de fond. Troisième avantage, un tipi Là, il fait 3 mètres de diamètre. Avoir autant d'espace à l'intérieur avec une tente, euh, vous allez dépenser 5 fois plus. Faut euh, faut bien compter 1000 euros euh, la tente pour avoir autant de place que dans ce tipi qui a dû coûter, je regarderai, mais je crois 260 euros. Alors on va aller voir à l'intérieur. On peut très bien y mettre le traîneau ici et le couchage de ce côté. Une petite astuce quand même, prenez un couvercle avec vous. Parce que là, c'est facile, c'est dans la terre. Mais quand ce sera de la neige, là, le, pôle central, là, bah, il va s'enfoncer dans la neige et vous n'allez pas réussir à tendre la toile. Dans les conditions enneigées, je glisse ça en dessous. Et comme ça, il s'enfoncera pas. C'est un truc tout con, mais si vous ne l'avez pas, en fait, vous allez galérer. Euh, une autre chose à regarder aussi. Prenez bien un modèle avec des haubans. Si vraiment vous allez euh, sur de la plaine euh, venteuse, bah, il vaut mieux que ce soit bien aubané pour pouvoir résister au mieux au vent. Alors là, il y a des haubans tout autour à ce niveau-là, mais je peux très bien en rajouter ici si j'achète une autre corde flexible type Sendo et que je rajoute un crochet, ça me fera un double obanage. Et là, Allemand, euh, il peut y avoir 80 euh, km/h de vent, même sans, je pense, euh, ça devrait le faire. Alors, un dernier avantage, mais bon, là, ça va pas servir parce que il faut avoir un, un, poêle à bois. Mais pour ceux qui veulent faire plutôt aller pêcher ou faire des journées entières de, cache pour faire de la photo animalière ou quoi que ce soit, et que vous ne bougez pas du coup d'un endroit, c'est ce, ce tipi est super, parce qu'il y a une aération exprès. Vous voyez, là, il y a tout ce qu'il faut. Une entrée là, une sortie là, pour fixer le tuyau du poêle à bois. Et là, euh, c'est une vraie petite maison pour l'hiver. On continue pour la partie couchage pour le tipi, il faut aussi des encres à neige. Parce que là, on est sur, sur de la terre, j'ai mis des sardines, mais si vous êtes dans la neige, il vous faut des encres à neige. Il y a aussi d'autres solutions, mais euh, je vous les présenterai euh, en cas réel euh, pendant mon expédition. Ensuite, toujours pour le couchage. Donc là, on a notre endroit pour dormir, c'est bon. Alors, il va nous falloir un matelas gonflable important. Et vous faut un matelas vraiment chaud. Celui-là, il est prévu pour euh, moins 36 ou moins 38 degrés, je crois. Il est euh, en partie en duvet d'oie. Pourquoi c'est très important le matelas Parce que quand vous êtes dans votre sac de couchage, le sac de couchage, euh, ce qui fait qu'il vous tient au chaud, c'est l'air qui est emprisonné dans les fibres que vous réchauffez avec votre corps et les capacités isolantes des matériaux. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'air donc. Mais quand vous vous allongez, votre dos empêche qu'il y ait de l'air en dessous avec votre poids. Du coup, euh, il n'y a pas d'isolation. Enfin, il y en a beaucoup moins que sur le reste du corps. C'est pour ça que le matelas est très important. C'est lui qui va vous garder le dos au chaud. Il est, franchement, c'est aussi important qu'un duvet. Il ne faut pas hésiter sur le prix. Il faut vraiment prendre ce qu'il faut sur le matelas. Pareil pour le duvet. duvet, il est là. ne ah, faut pas hésiter, ça coûte très cher aussi, je sais malheureusement, mais on euh, on peut pas euh, se permettre de crever de froid euh, toute une nuit. une nuit, ça va à la limite, mais si vous en faites plusieurs, c'est même pas la peine de rentrer chez vous. Voilà, celui-là, bah, c'est un Yeti confort 19. Bon, c'est pas vraiment suffisant pour ce que je vais faire, donc j'en ai un autre euh, pour moins 30 degrés. Là, pour euh, la vidéo, j'ai sorti celui-là. Mais euh, je oh, qu'il suffit à la plupart des sorties en France. Hein. Bon, après, il faut choisir entre, euh, entre du synthétique et, de la plume. Alors, si vous êtes vraiment dans un milieu humide, vaut mieux du synthétique. sinon, la plume, elle, en milieu humide, elle va, se, elle va prendre l'eau, elle va retenir l'eau et votre corps n'arrivera pas à réchauffer correctement euh, le duvet. Mais donc voilà, en milieu froid, du euh, moins 20 degrés, froid sec, euh, il vaut mieux de la plume, hein, c'est beaucoup plus chaud et ça prend beaucoup moins de place. Hein. Dernière chose pour le couchage, uniquement si vous voulez dormir dehors. Enfin, il y en a qui l'utilisent à l'intérieur, mais bon, moi, je ne suis pas très fan. C'est une protection imperméable, un sursac. Le problème, c'est que ça a bloqué la transpiration. C'est pour ça que moi, je préfère pas l'utiliser euh, en intérieur. Par contre, si jamais un soir, je ne sais pas, euh, super soir étoilé, vous euh, voulez dormir dehors, juste en, en construisant un petit mur de neige autour de vous, bah là, par contre, avec l'humidité ambiante, etc., il vaut mieux mettre un sursac pendant la nuit. ça, c'est en option. Pour le campement, donc on a déjà vu la tente. Une pelle, c'est obligatoire ça. Parce qu'il va falloir euh, essayer de faire un sol euh, à peu près plat. sur 3 mètres de diamètre, il vaut mieux avoir une pelle. Donc on va comme ça on va, on va creuser, aplatir et faire une belle plateforme. Ça va nous aider pour plein de choses. <laughs> très important aussi, euh, s'il fait super froid, blizzard, vous êtes bloqué toute la journée dans votre tipi, euh, si vous voulez aller faire la grosse commission, au lieu d'aller dehors, vous pelez le jonc, vous faites un trou. Vu qu'il n'y a pas de fond dans le tipi, ça c'est un autre avantage que j'avais oublié aussi. Vous faites un trou, hop, vous faites vos besoins, et vous remettez la neige par-dessus, euh, vous tassez, et puis c'est réglé. Et vous êtes resté à l'intérieur, entre guillemets, au chaud. C'est obligatoire une pelle. Alors, aussi pour le campement, on est en hiver, donc on n'a pas beaucoup de luminosité le soir. Voilà, une frontale. Alors, moi j'ai choisi d'investir dans une frontale à batterie déportée. ça c'est super, comme ça vous n'avez pas le poids des piles ou de la batterie sur la tête. Vous l'accrochez à la ceinture ou vous mettez dans la poche pour que ça garde la batterie au chaud et qu'elle garde plus longtemps. Alors maintenant on va passer à la cuisine. Alors la cuisine, on a le choix entre euh, réchaud à essence ou à gaz. Normalement, euh, à gaz, euh, il y a des mélanges de gaz qui permettent d'être utilisés encore, à, je crois, à moins 20 degrés, quelque chose comme ça. Mais bon, si vous êtes sûr de ne jamais avoir des températures plus froides, prenez le gaz, c'est beaucoup moins lourd, ça prendra peut-être moins de place aussi. Sinon, on ne peut pas lésiner là-dessus. Euh, si on n'est pas sûr, euh, on ne peut pas se permettre de, ne pas pouvoir manger pendant une journée. Donc euh, là, il vaut mieux prendre un réchaud à essence. Là, j'ai pris un Optimus Nova. Il n'y a pas beaucoup de toute façon de concurrence. Je crois qu'ils sont deux sur le marché vraiment sérieux. Pour un réchaud à essence, il faut aussi les bouteilles à essence. Voilà, alors ça c'est acheté en plus. Elles sont très légères, c'est en aluminium, en contenance de 1,30 litre 30. Euh, c'est super, parce que même à moins 50 degrés, euh, ça marche. C'est jamais en panne normalement. Il y a un petit kit de nettoyage, euh, si on fait attention, qu'on nettoie correctement, qu'on ne met pas n'importe quel combustible dedans, c'est increvable ces trucs-là. Alors le mieux, ce qui laisse le moins de résidus à l'intérieur du système, c'est l'essence C. L'essence C, euh, une, fois, euh, une fois brûlée, c'est ce qui laisse le moins d'impureté. Ça coûte un peu plus cher que, d'autres types de combustible, mais euh, c'est plus propre. votre réchaud vous, vous remerciera en, marchant plus longtemps. Alors, normalement, là, 1 litre 30, ouais, 1 litre 30, ça vous fait 4 jours. Donc une bouteille, vous avez 4 euh, jours de combustible. Ensuite, il vous faut une casserole, bien sûr. Moi, j'aime bien euh, tout mettre en sachet. Ça, c'est du plastique, mais bon, c'est pratique des fois. Alors, là, je vous montre. Petite casserole, 1 litre neuf la poignée qui, se rabat, c'est pas mal. Important, les petits trous ici pour pouvoir évacuer le surplus. Comme ça, ça vous évite d'avoir une passoire. Moi, je trouve qu'un litre neuf, euh, c'est l'idéal quand on est tout seul. Surtout que surtout qu'il va falloir euh, compter à peu près euh, faire fondre 3 litres de neige pour juste vous hydrater dans la journée, on perd énormément d'eau en expédition. Donc moi j'ai prévu pour ça, je vais vous montrer. Deux thermos. Il faut toujours avoir de l'eau chaude à boire pendant la journée. Ça va vraiment vous aider. Alors j'ai un premier thermos de 1 litre. Ouais, c'est ça, de 1 litre. Et un deuxième thermos de 2 litres. Du coup, euh, une casserole de 1,9 litre, euh, j'en fais chauffer deux le matin. Je remplis ces deux thermos et j'ai de l'eau pour toute la journée. il m'en reste même le soir euh, pour commencer à, faire bouillir l'eau. Ça va beaucoup plus vite ensuite pour rajouter de la neige. Au lieu de commencer avec de la neige, que ça va prendre beaucoup de temps parce que la casserole est froide, la neige, il faut beaucoup d'énergie pour la faire fondre. Là, vous avez déjà de l'eau vous aurez fait chauffer un petit peu et là hop on met la neige et ça fond direct comme ça vous allez beaucoup plus vite et vous consommez moins de combustible là je les ai pas mais il faut aussi euh, bah, des ustensiles hein, euh, couteau euh, fourchette cuillère soit dans un plastique alimentaire qui peut être plongé dans, dans de l'eau à 90 degrés soit du bois bon moi j'ai choisi du bois après Chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est assez personnel quand même. Ah, j'oubliais. Eh, j'oubliais, mais il faut pas l'oublier celui-là. Un drap de soie. C'est pas pour gagner de la chaleur. Enfin, de toute façon, ils vous disent que ça vous fait gagner quelques degrés, etc. Mais, de toute façon, normalement, vous avez choisi le bon duvet pour pas avoir froid. Ça, euh, faut pas compter euh, sur le drap de soie pour avoir chaud dans le drap de soie. Il est très important pourquoi Pour protéger l'intérieur du sac de, la saleté, de votre transpiration, euh, de votre sébum euh, corporel. Euh. parce que tout ce qui va aller sur le tissu du duvet à l'intérieur, toute la graisse de votre corps, les, les saletés, vous allez aussi dormir avec, avec vos chaussettes de la veille, etc. pour les garder au chaud et pas les mettre gelés le matin. Il Faut y penser à ça, vous allez avoir des vêtements sales avec vous à l'intérieur. Donc il vaut mieux qu'ils soient dans le drap de soie qu'au contact du duvet parce que sinon ça va boucher les pores du duvet et il va perdre en, efficacité. Voilà, c'est tout petit, ça prend pas de place, ça coûte pas grand chose et euh, c'est vraiment utile. On a fini pour la partie cuisine, maintenant on va voir pour se déplacer. Bon, on a déjà vu la poulka. Pour les skis, ah, moi j'ai pris des Traverse 78 chez Fischer, une marque autrichienne. C'est des skis de randonnée nordique, donc c'est entre le ski de fond et le ski de randonnée au niveau euh, du profil. La 78 parce que ça fait 78 à la spatule, 61 euh, au patin et 69 euh, au talon si je me souviens bien. que c'est les lignes de côte idéales pour de la grande traversée. Après il y a deux autres marques, il y a et Agnès qui font aussi de, de super modèles, sauf que malheureusement, Mathieu et Agnès, ils font euh, que des skis de grande taille. les, les Scandinaves sont assez grands, ils pensent pas aux autres. Du coup, euh, ça me convenait pas, moi qui fais 1m66. Euh, il y a que Fischer qui présentait un modèle, je crois que il fait 1m76 Bon, si, si vous n'avez rien à tracter derrière, vous prenez à peu près votre taille. Mais vu qu'il y a du poids derrière, pour moins s'enfoncer, avoir une une meilleure progression, on peut prendre plus grand. Mais pas énormément plus grand, là, là ça devrait être bon. Après, pour les fixations, euh, c'est soit du 75 mm, du triple NBC. Moi, j'ai choisi triple NBC tout simplement parce que j'avais pas le choix. <laughs> en fait, je voulais absolument euh, ce modèle des Alpha Outback. Bon, ça, honnêtement, euh, vous n'avez pas besoin de prendre un, un modèle aussi technique. Euh, là, je l'ai pris surtout pour euh, aller traverser la Laponie parce qu'il va faire euh, plus froid. Mais dans le Jura, j'ai même peur que ce soit trop chaud pour le Jura. En tout cas, ces chaussures-là, on n'a pas le choix, c'est on est obligé d'utiliser des fixations en triple NBC. Mais c'est aussi, je pense, la meilleure fixation pour, euh, pour ce qui est grande traversée assez plate et avec peu de dénivelé, on a un meilleur débattement, un meilleur rendu. Après, si vous faites plutôt euh, du downhill, de la montée descente, il euh, faut mieux prendre déjà un petit peu plus large. Là, vous pouvez passer sur une autre gamme de ski et prendre une norme 75 mm qui est plus adaptée aux, descentes, aux courbes. Et... Il vous faut aussi du coup des pots de phoque. là, il y a une peau intégrale. La plupart maintenant des skis de randonnée euh, nordique ont des écailles, mais bon, quand vous avez euh, une poulka à tirer euh, et de la pente, les écailles, ça suffit pas. Hein. Donc les fishers, eux, ils ont un modèle, c'est des modèles où il y a des accroches rapides, des demi-pots de phoque, s'accroche vraiment avec une languette super rapidement. Mais une demi-pot de phoque, si vous avez vraiment beaucoup de pente, ça suffit pas non plus c'est là qu'on va fixer une, euh, bah, une peau entière. Et si vraiment ça adhère pas assez, qu'il y a vraiment trop de pente euh, et que c'est la galère, des raquettes. Bon, moi j'ai pris des raquettes euh, vraiment spéciales pour, pour du dénivelé important. Ça, c'est un peu le désavantage en étant, comme je l'ai déjà dit, mais en ski, si on fait une expédition à ski, c'est bien d'avoir des raquettes. Ça va, être, ça va mieux accrocher dans les fortes montées. Et en plus, quand vous aurez votre euh, campement de montée, bah, si vous voulez vous déplacer un peu avec aller, je sais pas, chercher du bois ou faire de la photo ou quoi que ce soit, vous n'allez pas y aller à ski. En plus, euh, si vous êtes un peu dans un milieu euh, forestier, les skis, ça passe pas partout, ça prend de la place, c'est lourd, mais, mais c'est bien utile. Alors ensuite, pour l'autonomie de vos appareils, au moins du portable ou du GPS, moi j'ai pas de GPS, mais bon chacun fait ce qu'il veut là-dessus, un petit panneau solaire, très pratique, qu'on met sur la poulka, qu'on attache sur la poulka, et qui est relié directement à la batterie ou euh, celui-ci peut être aussi euh, raccordé directement aux appareils à recharger. Ensuite, ah, J'oubliais, vu que le tipi, il n'y a pas de sol, c'est quand même bien d'avoir une petite protection, une petite bâche. Ah, c'est pas pour vous protéger du froid ou quoi que ce soit, c'est surtout pour le matelas. Alors ah, c'est quand même des matières résistantes, mais la neige c'est abrasif, donc il vaut mieux poser tout ce qui est un peu fragile, euh, comme euh, l'endroit où vous allez dormir, euh, matelas et duvet, sur un petit drap qui va le protéger de l'abrasion. Voilà. Un petit accessoire, mais tout ça c'est pour faire euh, durer un peu plus longtemps le matériel qui coûte déjà assez cher comme ça. deuxième désavantage du ski, on a vu qu'il euh, fallait des raquettes en plus, donc du poids et de la place. Et si on, prend des raquettes, il faut aussi prendre des chaussures. Parce que souvent les chaussures de randonnée euh, à, ski, elles sont pas super chaudes quand vous êtes en statique. Donc vaut mieux avoir des bonnes grosses chaussures, bien confortables, pour tous les moments où vous allez euh, rester dans le tipi et faire un petit tour dehors. Des bonnes grosses chaussures en cuir bien moumoutées à l'intérieur. Encore de la place et du poids en plus, mais il euh, il faut pas hésiter sur le confort. Il hein. ne faut pas vouloir faire euh, son guerrier, commando des forces spéciales, etc. on est dans un milieu qui n'est pas fait pour l'homme. Donc il euh, ne faut pas hésiter à se mettre euh, le mieux possible. Alors pour ce qui est des vêtements, la meilleure technique, c'est la technique de l'oignon. Le plus de couches possible. Comme ça, on peut s'adapter aux conditions extérieures. Ah, je vous ai fait un petit modèle. Donc ça, c'est le modèle 4 euh, couches. Donc une première couche coupe-vent Gore-Tex. Une deuxième couche en duvet, en plume pour la chaleur une troisième couche en polaire et une dernière couche en mérinos. Ah, comme ça, vous avez des couches pour la chaleur, différentes matières pour évacuer la transpiration au mieux possible et une dernière couche euh, coupe-vent. Si vraiment il fait trop froid, je vais remplacer les deux dernières couches pour un manteau euh, grand froid. Tu vois, il est prévu pour euh, moins 20 et quelques. Avec euh, des bons éléments techniques en dessous, euh, on peut monter à moins 30. Hein. Euh, avec un peu de place, parce qu'il est, il est pas tout à fait ajusté au corps, il y aurait assez de place peut-être pour garder la doudoune. Donc encore de la chaleur en plus. Petit bémol, quand vous achetez ce genre de, manteau là, alors ça, la fourrure, c'est génial pour couper le vent au niveau du visage. Par contre, et là j'ai détesté le vendeur, ne prenez pas, je vais vous montrer, un système à bouton pression. Ça, c'est de la merde. Franchement, dès que vous allez, voilà, et ça s'enlève hyper facilement. Et dès que ça s'enlève, vous, vous avez les moufles, vous êtes à moins 20 degrés, vous n'allez pas pouvoir reclipser, ça va se balader, ça va être une horreur, quoi. Donc euh, voilà, j'ai juste, <laughs> juste avec le poids du manteau, ça se retire. C'est vraiment n'importe quoi. C'est pas du tout fait euh, pour, euh, pour des conditions extrêmes il vaut vraiment mieux avoir une fermeture. Ensuite, au niveau du bas, pour le pantalon, donc pendant l'activité, ça va être du pantalon en Gore-Tex. C'est vraiment fait pour euh, moduler la transpiration et couper le vent. Et s'il commence à faire trop froid, et voilà, ben vous sortez le gros pantalon de ski bien, bien moumouté à l'intérieur. C'est aussi ce, celui-là qu'on utilisera avec euh, la grosse veste quand on sera en statique euh, le soir qu'on aura monté euh, le campement. On gardera tout ce qui est le plus chaud. Bien sûr, on ne mettra pas ça à l'intérieur le soir, sinon on va se les geler. Alors bien sûr, en dessous du pantalon, un caleçon long. Ah, à choisir, il faut prendre les deux. Moi, je, je pense qu'il faut toujours avoir un en mérinos et en synthétique. Le synthétique, il sera euh, parfait pendant l'activité. Il gardera moins la chaleur, mais il va beaucoup mieux évacuer l'humidité et il séchera beaucoup plus rapidement. Le merino, ce sera vraiment s'il fait très froid dehors et pour le soir. Maintenant, pour la tête, bah pour la tête, tout simplement un bon bonnet. Donc ça, c'est la base. Ensuite, vous avez les capuches de vos différents vêtements, donc soit capuche euh, coupe-vent euh, pour le coupe-vent, euh, capuche bien doudounée avec la grosse veste. Et s'il fait vraiment froid pour votre visage, vous pouvez très bien mettre une cagoule. Si vraiment, si vraiment il fait froid, qu'il y a du vent, etc., pour protéger votre visage, votre nez, c'est les parties, les joues et le nez gèle le plus rapidement possible. Quand vous voyez des, des gens en expédition euh, polaire, souvent ce qui gèle en premier, c'est les extrémités, le nez et les joues. Cagoule, euh, c'est pas du luxe. Alors maintenant, les gants. Moi, j'ai trois paires de gants. Une petite paire en mérinos pour pouvoir manipuler euh, la popote le soir, les choses qui demandent vraiment de la dextérité. La paire pour skier, pas trop chaude, assez respirante et la grosse paire de moufles pour les périodes de, où on est statique euh, ou s'il y a vraiment beaucoup de froid, du blizzard, beaucoup de vent, etc. Voilà. Une paire très chaude, une paire pour l'activité et une petite paire si on a besoin vraiment de la dextérité au niveau des doigts. Et enfin les chaussettes. Chaussettes pour le ski, assez fines, en souvent bimatière. Euh, là c'est euh, Merino, c'est soie et les grosses chaussettes en laine pour le soir pour euh, la staticité. Ah, j'ai fini pour les vêtements. Dernière chose, euh, c'est que toutes les parties qui vont être au contact du corps, vaut mieux en avoir plusieurs exemplaires. Si vous partez longtemps, parce que pour une semaine, euh, ne prenez pas de rechange, hein, ça sert à rien. Mais si vous partez un mois comme moi, à un moment, bon, on a envie de se changer. Si on a de la place, autant en profiter. Donc surtout, plusieurs paires de chaussettes, surtout les chaussettes parce qu'elles vont vite être humides et euh, il va falloir faire sécher euh, sur soi pendant qu'on fait euh, de la randonnée ou pendant qu'on dort. Je mets tout en sac plastique pour que dans le traîneau ça prenne pas l'humidité, on ne sait jamais. Pareil, des caleçons longs de rechange, c'est pas du luxe, et un t-shirt ou deux de rechange. Ça fait à peu près un change toutes les deux semaines pour ce qui est caleçon long et t-shirts longs. Alors on va passer à l'hygiène et à la sécurité en même temps parce qu'il n'y a pas grand chose. Alors ça, j'aurais pu le mettre dans les vêtements quand même. Il vous faut absolument un masque. Un masque ou des lunettes, mais euh, moi je trouve qu'un masque, euh, c'est mieux. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de soleil qui passe euh, sur les côtés. Parce que il faut savoir que même quand il y a du brouillard, alors nous, on ne le voit pas, mais les UV passent toujours. On peut très bien attraper un coup de soleil dans le brouillard. Donc toujours mettre de la crème solaire. J'ai un petit pot là, ah, un petit pot euh, dans une, boîte métallique, comme ça, ça ne peut pas se percer. Il n'y a rien qui va venir percer et euh, en foutre partout dans le sac. Et donc le masque, est très important pour euh, l'ophtalmie des neiges. Hein. C'est vraiment, euh, ça vous abîme la rétine euh, comme pas possible. La réverbération euh, sur la neige, c'est terrible. Donc toujours avoir une protection sur les yeux, même si on ne voit pas le soleil, même en cas de brouillard. Et toujours mettre de la crème solaire. Ça, c'est tous les jours. À niveau secours, moi j'ai un petit Garmin balise de détresse satellitaire avec un abonnement de base à 19,99 pour pouvoir envoyer des SOS en cas de besoin. Un petit kit pour réparer la tente, ça c'est euh, le Tipeee, ça c'est super important aussi. Quelques réchauffements et pieds, on ne sait jamais. Un baume hydratant, très important, votre peau avec euh, le froid et le vent va vraiment se, va, vraiment se dessécher, craquer, donc euh, c'est important de bien s'hydrater la peau. Pareil, toujours euh, dans une capsule métallique pour éviter euh, que ça perce dans le sac et que ça en mette partout. Couverture de survie, mais bon, je je sais pas si ça sert à grand chose. Là, je ne l'ai pas avec moi, mais des doliprane, des compresses, pansements, voilà le strict minimum toute façon, si vous arrive vraiment quelque chose, il euh, faut envoyer un message de détresse. Hein. Vous n'allez pas vous faire une attelle et continuer deux jours. Alors bien sûr, si, si vous êtes perdu au Groenland ou si vous faites la traversée de l'Antarctique et qu'il n'y euh, a pas le choix, il faut rejoindre un refuge, etc. Où il faudrait, mais là, je vous parle d'une expédition. Euh, là, c'est pour les débutants. C'est je présente le matériel, tout ça, pour, pour une première expédition. Donc ce sera dans un milieu plutôt sécurisé avec souvent des traversées de villages où on peut se ravitailler, etc. Pour l'hygiène dentaire, bah, le dentifrice, ça gèle, donc euh, ça marche pas. Donc le mieux, c'est du dentifrice en poudre, avec soit une brosse à dents, mais euh, la brosse à dents, euh, c'est pareil, elle va geler, dégeler, j'ai peur que le nylon casse. Donc bah, moi j'ai adopté le Miss Walk. Ah, un petit bâton, ça c'est traditionnel je crois en Afrique. Donc on le coupe euh, aux extrémités, on se frotte les dents avec avec la poudre. Donc au moins là, euh, gel ou pas gel, il euh, n'y a aucun risque. Ça marche dans toutes les conditions et sans eau. Et pour ce qui est de l'hygiène corporelle, bah bon, prenez du, papier toilette de toute façon. papier toilette, bien sûr, qu'on met dans un sac poubelle, dans la poulka bien fermée et qu'on jettera quand on arrivera à un village. Hein. On ne jette pas son papier toilette, même biodégradable. J'estime que, que c'est vraiment pas respectueux euh, envers les autres et la nature. Au niveau du corps, il n'y a pas 36 solutions. Les lingettes, que euh, je trouve vraiment pas ça top. Euh, quand vous regardez les Mike Horn et, tous ces gens-là, ils se lavent pas pendant des mois. Hein. Ils sont dégueulasses et puis c'est tout. Quoi. Mais j'ai peut-être trouvé une petite solution. J'ai fait un petit prototype là, donc je vous en parle pas plus vous en parlerai directement sur place si ça marche. Parce que si ça marche pas, autant se taire. Où est-ce que j'ai acheté tout mon matériel Et eh bien là, j'espère que vous habitez en montagne parce que vous aurez plus le choix que moi. tout ce qui est, toutes les choses qu'il faut essayer en fait, qu'on a besoin de, toucher, tout ce qui est vêtements euh, par exemple, les vêtements n'achetez pas sur internet quoi, il faut, faut essayer, c'est pas possible d'acheter sur internet, c'est non. Sinon, tout ce qui est gros matériel, ski, euh, poulka, bon là, vous n'êtes pas obligé euh, de les avoir devant les yeux. Euh, il suffit de, choisir par rapport aux caractéristiques techniques. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez aller sur Aventure Nordique. J'ai acheté la plupart de, mes, de mon gros matériel chez eux, tente, poulka, ski, ils sont super. Ils vous donnent de super bons conseils. Ils ne sont pas du tout dans la logique marchande à fond. C'est vraiment une petite boutique de passionnés. Euh, franchement, je vous encourage à, acheter chez eux. Après, euh, pour tout ce qui est vêtements et même les bouteilles isothermes, c'est vrai que je voulais voir le bouchon, tout ça. Enfin, tout le reste, euh, j'ai acheté au vieux campeur. Mais alors, le vieux campeur, ils ont du choix, mais ça a été l'enfer. J'ai passé 6 heures à Paris dans leur boutique. C'était blindé. Les vendeurs sont pas forcément bons les prix sont assez chers. Euh, honnêtement, euh, si vous êtes en montagne, allez plutôt dans les petites boutiques de montagne, hein, ce sera beaucoup mieux. Et un petit coup de gueule pour les, petits. Bah, euh, par exemple, pour la, veste coupe-vent, bah, j'ai beau avoir été au vieux campeur et plein, enfin ils ont des, dizaines de modèles différents. Et bah, quand on est petit, quand on fait moins d'un mètre 70, il n'y a qu'une seule marque qui faisait un modèle à ma taille. Donc euh, je remercie Millet qui pense euh, aux personnes qui ne sont pas forcément très grandes. Et 1m66, ça va. Euh. Et j'ai dû acheter mon pantalon chez les femmes, des sous-vêtements chez les enfants. Enfin, si vous n'avez pas un gabarit qui rentre dans les normes, voilà, classique, il faut absolument que vous essayiez les vêtements et n'hésitez pas à aller chez les femmes ou dans les rayons enfants. En plus, euh, chez les enfants, euh, <laughs> c'est encore moins cher, donc euh, que des avantages. Et chez les femmes, par contre, bon, c'est pas forcément adapté. Les vestes, chez les femmes, c'était pas possible parce qu'elles ont plus de hanches et du coup, c'est trop évasé pour les hommes et, le froid peut rentrer par-dessous du coup. Mais pour les pantalons encore, il y a certains modèles qui peuvent passer. Moi, j'en ai trouvé un. Mais euh, voilà, moi je vous encourage à aller sur Aventure Nordique euh, pour les vêtements et tout. Si vous n'avez pas le choix, allez au Vieux Campeur si vous êtes dans une grande ville. Et sinon, euh, en montagne, allez dans les petites boutiques. faites vivre les petits commerçants. Au sujet des vêtements, tous les vêtements, le coton, c'est non zéro. On peut aborder le sujet qui fâche, combien ça coûte tout ça Je vous laisse regarder le prix sur l'écran, ça se passe de commentaires tout simplement hors de prix. C'est vraiment euh, partir dans le grand froid, euh, c'est pas donné à toutes les bourses. Du coup, j'ai fait une petite recherche sur Internet, voir euh, si on peut pas louer la plupart du matériel qui coûte le plus cher. Et donc, au total, j'en suis à 405 euros pour une semaine, donc qui comprendrait location raquette, tente quatre saisons, sac de couchage moins 12 degrés confort, la poulka, le matelas moins 20 degrés confort, et un réchaud euh, à gaz. Je vous affiche le détail à l'écran. Euh, après, tout simplement, si on veut réduire la facture, il vaut mieux partir en fin de saison quand les températures se radoucissent. Parce que là, j'ai choisi à peu près ce qu'il y avait de mieux euh, sur un site de bivouac qui loue plein de matériel, mais en prenant des températures quand même assez douces. Enfin là, déjà moins 12 degrés, c'est pas mal. Tout ce qui coûte cher, en fait, c'est tout ce qui vous tient au chaud quand il fait très froid. Donc si vous partez en fin de saison où les nuits euh, descendent pas en dessous de moins 10 degrés, du coup le matériel est, moins spécifique et vous pouvez partir avec vos habits de ski classiques, euh, vous n'êtes pas obligé de, racheter du matériel euh, adapté au grand froid. Il y, a juste voilà, les gros éléments que vous avez sûrement pas, euh, que j'ai inclus dans la liste. Donc quelqu'un qui part régulièrement au ski, qui a déjà des habits chauds, euh, des bonnes chaussures. Ah, pour 405 euros, il peut se faire euh, une semaine. Donc, j'avais mis sur le calendrier de location du lundi au samedi en janvier. 405 euros, vous pouvez euh, aller jouer les Robinson dans la neige. C'est quand même pas mal. 405 euros, c'est le prix d'un voyage de quelques jours sur voyage privé pour faire un truc que tout le monde fait, alors que là ce serait une expérience unique pour le même prix. À vous de voir. Je vous laisse euh, méditer sur la question. Une dernière chose à vous montrer, le système de roues démontable. Parce que malheureusement, on va avoir des routes et des villages à traverser et on ne va pas euh, racler la poulka contre le bitume. Ah, il n'y a aucun euh, système commercialisé, donc il faut vous débrouiller pour vous en faire un vous-même. Alors le plus simple, parce que j'ai vraiment pas eu le temps de faire quelque chose de très élaboré, je vais vous montrer. Ah, j'ai fait un système de roues. Voilà, J'ai tout simplement raccordé une tige filetée insérée dans deux tubes en métal pour la rigidifier sur euh, des roues de déambulateur euh, que j'ai récupérées. Ah, tout ça accroché par des sangles à ah, des deux côtés qui se raccordent sur la poignée de devant. Comme ça, ça évite en traînant le traîneau, comme ça, ça évite que les roues s'en aillent vers l'arrière si jamais elles butent contre quelque chose. Et une dernière chose, du coup, pour avoir une meilleure prise, pour pouvoir rester droit et pas se pencher, mettre une poignée à l'avant. et puis là, bah, on n'a plus qu'à traîner son traîneau. Mais en le prenant juste avec la hanse, euh, sur le côté. Bon, c'est sûr, on va pas faire des kilomètres comme ça, mais pour traverser les routes, euh, aucun souci. Pour traverser un village, euh, ça va le faire aussi. Quoi. Et voilà, c'est la fin de cette mini-série de trois vidéos sur tout ce qu'il y a à savoir euh, pour préparer sa première expédition. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve après mon voyage dans le Jura, donc à peu près mi-février, début mars. Merci à vous.